سوا كذبت اسمك ذات مقاطك صوت صوتك كما في السماء شارك لها الأرض وفتنا كذا سنة أتينا يوم فصلنا شينا كما كما نحفظ نحفظ الأرض nasce ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਨ ਕਿਨ ਪਿਛੋੜੀ ਸ਼ਮ ਬਨ ਹੈ ਸਾ ਸਾ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਾ ਮਕੋ